Grazas, presidente. Boas de novo. Bueno, xa dicía Castelao que máis vale unha terra con árbores no monte que un Estado con ouro nos bancos. Eh, afortunadamente, parece que por fin, masa forestal e riqueza social e económica van a poder ir da man. Para Galicia, de donde eu son e donde eu moro, a masa forestal supón unha riqueza estratégica. Supón un valor patrimonial, cultural, histórico, etnolóxico que respectamos profundamente. Pero o noso monte é, sin dúbida, tamén xerador dunha, dunha fonte de riqueza económica e dunha potencia de, de competitividade. A permanencia da poboación nos territorios, señorías, nos pensamos que non son un dereito dos seus habitantes, sino un interés para todos e todas. Debemos potenciar, polo tanto, os mercados locais, implantar fórmulas de acceso ás explotacións da terra polos traballadores e traballadoras desempregados e debemos apostar pola formación nestas actividades. Por iso, nos parecía importante introducir a mellora, concretar o apartado de I D I, porque é esencial ter un sector profesionalizado e isto isto pasa por poñer a investigación no mesmo centro do, do taboleiro. Investir en IMAIS de Masí para a estrategia forestal xera postos de emprego, devolvenos o talento e devolvenos os investigadores e investigadoras que están exiliadas fora de España potenciar a investigación pública, a defensa e o recoñecemento da investigación básica e a investigación avanzada é un motor de avance, é un motor de avance imprescindible para a existencia e investigación aplicada e un garante de profesionalización, xerador de postos de emprego e, polo tanto, un freo para o despobamento do noso rural. Investigación para mellorar a xestión sostible do monte, análise do mercado e da situación socioeconómica para o desenvolvemento, investigación de novos produtos forestais, biomateriais innovadores, biocombustibles a partir de residuos forestais e composta a partir de residuos. Convírtense entonces en esenciais para esta nova estrategia. Así como imprescindible tamén pensamos analizar os efectos ambientais que a repoboación forestal ten para topar o equilibrio entre a estrategia forestal e os efectos do cambio climático e así atopar un equilibrio final entre o económico e o medioambiental. A estrategia, polo tanto, centra a posta en marcha tamén dun plan de emprego público para o mundo rural, o aproveitamento do, eh, do potencial das zonas rurais como xeradoras de desenvolvemento, investigación, formación e asesoramento público conseguirán que se acade un desenvolvemento para o sector agrario e o sector forestal. Viraremos cara un modelo de menor dependencia de subvencións. Incorporamos mozos e mozas das actividades agroforestais, medramos o agro, repobamos o rural e cuestionamos a terra. Remato remarcando a importancia tamén da estrategia forestal e, de novo, esencialmente para evitar os incendios forestais. Galicia, señorías, este ano, xa desde un mes, arde de novo. Urxe un monte con actividade que respecto os procesos territoriais. Por eso sí, despido, señorías do Partido Popular, reconsiderar a Lei de Montes que permite a recalificación e a construcción en terrenos queimados. Coordinémonos entre todos os axentes sociales, políticos, empresariais, públicos, privados, para racionalizar un proxecto a longo prazo. Educación ambiental, remato xa, co CENEAM, co Centro, Internac co Centro Nacional de Educación Ambiental, como centro, porque coñecer, valorar, promocionar e asegurar a nosa masa forestal garante futuro, garante sostenibilidade social e garante sostenibilidade ambiental. Remato como comecei. Agardamos hoxe, por fin, conseguir que as árbores no monte sexan a riqueza para o noso país. Gracias. Gracias, senadora Angustia. Por o Grupo Parlamentario Socialista.